Kender du det, at man lige pludselig opdager, at et barn, som man tit har haft svært ved at få med ind i legegruppen, og man synes, man har gjort alt muligt, så lige pludselig en dag, så lykkes det. Så kan man se, nu er hun faktisk med. Nu er der et samspil imellem dem. Eller, eller det kan også være, at du kender det, at noget bare ikke går, som du gerne vil have. At du bliver ved med at havne lidt i det samme problem, og du synes måske, du kommer til at skille ud på et barn, som du i virkeligheden tænker trænger til alt muligt andet, og at du ved faktisk ikke helt, hvad det er, der foregår, og hvordan du skal ændre på det. Hvis du kender til det, så er du i en situation, som rigtig mange andre pædagoger er i. Og det vi har brug for, det er jo at finde ud af, hvad er det egentlig, der foregår i de der situationer. Og det er det, mentaliseringen er så godt til. For mentalisering handler simpelthen om, hvordan vi kan forstå alle de små samspil, vi har med hinanden, den måde vi agerer på, hvad det er, der er på spil i dem, og hvordan vi selv kan være med til at ændre lidt på situationerne, sådan så vi giver børnene de bedste muligheder for at klare sig godt og trives godt i livet, og det er det, vi skal bruge mentaliseringen til. Og det vil vi snakke meget mere om den 6., når vi håber at se jer.